五一呢？啊？下班去了。哥哥呢？哥哥去哪里了？找五一去了。妹妹呢？挣钱去。你看他刚刚捂你嘴了，他捂你嘴，再捂一下，看到香蕉就饿了。哪个仔。 感谢。你看它一边咬花生酱一边搞汤，是吧？吃来吃。要吃饺子啊！快点。对呀。来呀？再快再吃啊！吃那个，刚才吃那个炖豆。你看他吃喜欢吃那个酱。今天公司不是有下午茶吗？ 我都没吃，我拿回来了，给这两个家伙带过来，给他两个家伙吃。都是好吃的，给你和哥哥带的。哎，哟，哇，两个小东西，哎，又换衣服了，今天。哟，我吃这个。 哟，你看哥哥吃的好快嘞！咦，有饮料的，有饮料的，都没吃，这给你们带了。咦， <laughs> 你看笑的嘞，两个眼嘞。哎呦，他喜欢吃鸡腿？他吃这个鸡爪子了。嗯，有饮料。哎呦，外婆外婆也吃不得。哎呦，看见你们吃的。哎呀，老了老了，吃不得。哎， <laughs> 老了吃不得老了吃不得 要喝完啊！快 <laughs> 点啊！嗯。没蛋挞给妹妹咬一口啊！你都吃了。对嘛？这个蛋蛋挞一些嘛。新仔，我认识你的，哪混哪混。新仔，吃的好欢了。 <laughs> 回来啦，哎，哥哥，自从哥哥来以后，我都解脱了。嗯，给我。哎呀呀，快开灯来！你说，喂，电话妹妹洗澡啊？我们不行。你说什么？举手来。妹妹真的举手来了？你拿这么大个枪，人家敢不举手吗？太迟了，就是讲。 举起手来！举起手来！抬起脚，你看到没有？啊！哟，好好疼！我想要，我别把别把你抓你！那你给他，你让他穿裤子，他说什么？ 我又没长大，老师让我自己穿，自己穿。我这么小，你让我自己穿。他说我没长大。